Come on, papuli sa Diyos. Why does 8 look more like Carlin? <laughs> Uy. Uy, bakit di ko magat yung papuli sa Diyos? Wait lang, Pat. I will... Oh my God, they're stacking. Nag-stack siya, nag-stack siya. Oh my God.